නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස චතුවේ සති බුද්ධෝ දේයෝ භවිස්සති උත්තමං පාරමී බලයුත්තේ ජලනන්දන උත්තමං අනෝමානි ජලං තීරේ උත්තමං පත්ත ජීවරේ පාරමී තේ ජලං හෝති සර්ව බන්ධන චේතනං ආනං හෝති මාතේරං උත්තමං ධම්ම බණ්ඩකං යේන භික්ඛු මාතේරං සයනේ වන්දන විද්වංසනං ඉති සීලෝක බුද්දේයි යේන ධම්මානුභාවතෝ යන්ද්‍ර මන්ද්‍ර හරං ගතා විනාසං බුද්ධානුභාවතෝ මුනින්දෝ හෝති නමෝ විජ්ජති දස කෝටිසස්සානි සර්ව බන්ධන චේතනං වාරමිතා ගුණාවන්ති සෝභවිස්සති උත්තමං අනේක ජාති සංසාරං සාසං ධම්මානුභවතෝ සයානෝ වාසස්සානි උත්තමං ගුණ පුක්කලං අසීතේ සබ්බේපි සබ්බ සිද්ධි බන්දු තේ අසීතින් දසතේ දේන සර්ව භය විනාශනං සර්ව රෝග විනාශං සර්ව බන්ධන චේතනං යක්ෂ භූත විසාදාත්මකා දෝෂ විනාශනං නමස්තුතේ බුද්ධ රාජ සර්ව දෝෂ විනාශනං स सत् पापग्दौ दुःसुमिनङ्गन्धम् बुद्धानुभावेन विनाशमिन्दोऽयं निमित्तम् अवमङ्गलम् च योषामनापो सगुणस्य सद्वो पापग्रहो दुःसुमिनङ्गन्धम् ब्रह्मानुभावेन विनाशमिन्दोऽयं निमित्तम् अवमङ्गलम् च योषामनापो सगुणस्य सद्वो पाप දුස්සුපිනං අකන්දන් සංගානුභාවේන විනාසමින්දු දුක්ඛපත්තාජන දුක්ඛභයපත්තාජන භයසෝකපත්තාජන සෝකවන්දු සබ්බේ පිපානිනෝ සබ්බේ සුචක්කවාලේසු යක්ඛදේවාද බ්‍රහ්මනෝ යං අන්නේ කතං පුඤ්ඤං සබ්බ සං අත්ති සාධකං සබ්බේ සං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සාසනේ රතා පමාදරයිතාවන්තෝ ආරක්කාසු විශේෂතෝ සාසනස්ස ජලෝකස්ස උද්දී භවතු සබ්බලා සාසනං පිටලෝකං ජ දේවාරක්කන්තු සබ්බදා සද්දෙන් හොන්තු परिवार अत्तनो अनेका सुमनावन्तो सा सभ्ये जातिभिराजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा मनुष्यतो वा केतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कण्टकतो वा नक्कतो वा जलपदरोगतो वा सद्धम्मतो वा समगोणकुकुराय वेद्यकमनिसपदेवे अत्रतराज्यसोकरमयि सयाकराकराधे नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपाद्रवतो च अम्ने सम्पदम् पुण्यसम्पदम् सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धियादानम् ददन्तु शब्दाय शीलम् रक्षन्तु शब्ददा भावनाभिरतान्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धाफलपत्ता पच्चेकानञ्जयन् බලං අරහං පානංගතේ ජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලපත්තා පච්චේ කානං දයං බලං අරහං පානංගතේ ජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේ කානංකයං බලං අරහං කානන්ත තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ ආකාසට්ඨාන භුම්මට්ඨා දේවානාගමයිතිකා පුඤ්ඤං පං අනුමෝදිත්වා නිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨාන භුම්මට්ඨා දේවානාගමයිතිකා පුඤ්ඤං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං नागाः षट्टा च भुम्मट्टा देवानागामयद्दिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं देवो वसतु कालेन सस्य सम्पद्येतु गीतो भवतु लोकोत् राजा भवतु धाम्मिको